लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा के साथ काम करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स को इस्तेमाल करते हुए रफ्तार बढ़ाना शीट्स में मशमूलत को मुश्तरक करना डेटा हजफ करना डेटा को तब्दील करना डेटा का बाज हिस्सा तब्दील करना यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर Ubuntu Linux वर्जन 10.04 और LibreOffice Suite वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करना सख्त मुश्किल हो सकता है लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कैलक मुख्तलिफ टूल्स फराहम करता है सबसे बुनियादी सलाहियत माउस के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में कंटेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप यानी मुंतकल करना है कैल्क में खुदकार इनपुट के लिए मुख्तलिफ दूसरे टूल्स भी शामिल हैं खसूस दोहराई गई चीज़ों के लिए ये फिल टूल और सिलेक्शन लिस्ट नामी टूल्स हैं ये एक ही डॉक्यूमेंट की मतदद शीट्स में मालूम इनपुट कर सकते हैं हम इनके बारे में एक एक करके सीखेंगे चलिए अपनी personal finance tracker dot S file खोलें फिल टूल शीट में कंटेंट की नकल बनाने के लिए मुफीद तरीका है हमारी personal finance tracker dot S file में बिल फर्ज हम कॉस्ट हेडिंग के तहत डेटा को करीब के सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं तो पहले सेल पर क्लिक करके मुकम्मल शुमार को मुंतखब करें जिसे कॉपी करने की ज़रूरत है जिसमें एंट्री 6000 है अब माउस के बाएं बटन को दबाकर रखें सेल के आखिर तक माउस ड्रैग करें जिसमें कीमत की एंट्री 2000 है और इन सेल्स का भी इंतखब करें जहां हम डेटा एंटर करना चाहते हैं अब माउस के बाएं बटन को छोड़ दें मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल ऑप्शन पर क्लिक करें पॉपअप मेन्यू में राइट ऑप्शन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि हेडिंग कॉस्ट के तहत डेटा करीब के सेल्स में कॉपी हो गया है तब्दीलियों को अंडू करें फिल टूल्स का ज़्यादा पेचीदा इस्तेमाल ये है कि शीट्स में डेटा की कुछ सीरीज फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना कैल्क हफ्ते के दिन और साल के महीनों को मुकम्मल और मुख्तसर तरीके से दाखिल करने के लिए डिफ़ॉल्ट तौर पर फहरिस्त फराहम करता है ये सारिफ को इसकी खुद की फहरिस्त बनाने के भी काबिल बनाता है अब अपनी शीट में डेज नामी एक नई हेडिंग दर्ज करते हैं इसके नीचे हम खुद हफ्ते के सातों दिन जाहिर करेंगे डेज हेडिंग के नीचे पहले सात सेल्स मुंतब करें अब मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिल ऑप्शन पर जाएं। मेन्यू में सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि फिल सीरीज हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है अब सीरीज टाइप हेडिंग के नीचे ऑटो फिल ऑप्शन पर क्लिक करें स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम हफ्ते का पहला दिन टाइप करते हैं जो संडे है इंक्रीमेंट वैल्यू पहले से ही वन मुकर्र है अब ओके बटन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि दिन अपने आप ही सेल्स में एंटर होते हैं आप सिर्फ इसी तरीके से हफ्ते के दिन महीने या साल एंटर कर सकते हैं जैसे कि वो कैल्क में पहले से ही मुकर्र हैं तरतीबी डेटा की ऑटो फिलिंग के लिए दीगर तरीक़ेकार दर्ज झेल है सेल में संडे टाइप करें और एंटर प्रेस करें ये कॉलम में अगली सेल पर तवज्जा मरकूज करेगा अब सेल पर वापस जाएं जहां संडे टाइप किया था आपको सेल के निचले हिस्से में दाएं कोने पर एक छोटा सिया बॉक्स नजर आएगा इस बॉक्स पर माउस से क्लिक करें इसे नीचे की तरफ इस वक्त तक ड्रैग करें जब तक आप दाएं तरफ पर दिखाए गए बॉक्स में सैटरडे न देखें अब माउस बटन को छोड़ दें खुद ब खुद हफ्ते के दिनों से सेल्स फिल हो गए हैं ये तरकीब तमाम शुमार के लिए काम करती है जो तरतीबी होते हैं तब्दीलियों को अंडू करें आप स्टार्ट एंड और इंक्रीमेंटल वैल्यू एंटर करके नंबर्स के लिए वन टाइम फिल सीरीज भी बना सकते हैं इसे जाहिर करने के लिए पहले हम सेल्स में ए वन से ए सेवन तक पहले से एंटर किए गए सीरियल नंबर्स को डिलीट करेंगे नंबर्स को डिलीट करने के बाद सेल्स ए टू से ए सेवन को फिर मुंतखब करें अब मेन्यू बार में एडिट पर क्लिक करें और फिर फिल और सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करें हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है अब सीरीज टाइप हेडिंग के नीचे लीनियर ऑप्शन पर क्लिक करें अगर ये डिफ़ॉल्ट तौर से मुंतखब नहीं है स्टार्ट वैल्यू फील्ड में हम पहला सीरियल नंबर टाइप करेंगे जो कि वन है एंड वैल्यू फील्ड में हम आखिरी वैल्यू टाइप करेंगे जो कि सिक्स होगा अब हम इंक्रीमेंट वैल्यू 1 मुकर करते हैं और आखिर में ओके बटन पर क्लिक करते हैं हम देखेंगे कि तरतीबी सीरियल नंबर के साथ सेल्स खुद ब खुद फिल हो गई हैं ऐसे मौके पर फिल टूल सेल्स के दरमियान सिर्फ आरजी रे बनाता है एक बार वो फिल हो जाती हैं तो सेल्स के दरमियान कोई रबदा नहीं रहता फिल टूल्स के अलावा रफ्तार में इजाफे के लिए सिलेक्शन लिस्ट्स नामी दीगर टूल भी है जो कि सिर्फ मतन के इस्तेमाल के लिए महदूद है हम इसका जिक्र इस सिलसिले के बाद के ट्यूटोरियल में करेंगे फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि शीट्स के दरमियान कंटेंट कैसे मुश्तरक रखें कैल्क सार्फ को मतदद शीट्स पर यकसा सेल में यकसा मालूम एंटर करने के काबिल बनाता है यानी हर शीट में जाती तौर पर इसी तरह की फहरिस्त एंटर करने के बजाय आप इसे तमाम शीट्स में एक ही वक्त एंटर कर सकते हैं अपनी personal finance tracker dot file में हमारा मुकम्मल डेटा शीट वन पर है अब हम शीट वन की तरह के एदादोशुमार शीट टू और शीट थ्री में भी दिखाना चाहते हैं लिहाजा हम मेन्यू बार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब सिलेक्ट पर क्लिक करें अब दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हुए हम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 टैब्स को मुंतखब करते हैं और फिर ओके बटन पर क्लिक करें ये हमें वापस शीट 1 पर लाता है अब शीट 1 में कुछ डेटा एंटर करते हैं मसलन F12 सेल में हम this will be displayed on multiple sheets type करेंगे अब एक के बाद एक शीट टू और शीट थ्री टैब पर क्लिक करें हम देखेंगे कि हर शीट में सेल F12 में इसी तरह का डेटा शामिल हो गया तब्दीलियों को अंडू करें आगे हम इन मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनके जरिए हम सेल्स में डेटा डिलीट और एडिट कर सकते हैं सेल के किसी भी फॉर्मेट को हटाए बगैर डेटा को डिलीट करने के लिए सिर्फ सेल को मुंतखब करें आप देखेंगे कि सेल का डेटा इनपुट लाइन फील्ड में दिखाई देता है अब कीबोर्ड पर बैकस्पेस बटन प्रेस करें आप देखेंगे कि डेटा डिलीट हो गया है तब्दीलियों को अंडू करें सेल में डेटा को तब्दील करने के लिए सिर्फ इस सेल को मुंतखब करें और पुराने डेटा के ऊपर टाइप करें नया डेटा असल फॉर्मेटिंग को बरकरार रखता है तब्दीलियों को अंडू करें सेल में मुकम्मल कंटेंट को हटाए बगैर डेटा का बाज हिस्सा तब्दील करने के लिए सिर्फ सेल पर डबल क्लिक करें अब कर्सर की मदद से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेल को एडिट कर सकते हैं तब्दीलियों को अंडू करें अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं मुख्तसरन हमने सीखा फिल टूल्स और सिलेक्शन लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हुए रफ्तार बढ़ाना शीट्स में कंटेंट को मुश्तरक करना डेटा हजफ यानी डिलीट करना डेटा को तब्दील करना डेटा का बाज हिस्सा तब्दील करना दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials के जरिए वर्कशॉप्स का इनका करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है मज़ीद मालूम के लिए at spoken dot O R G पर रबा कायम करें spoken tutorial project team talk to a teacher project का एक हिस्सा है ये हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइल और तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए आई सी टी की मदद से जारी है इस मिशन के बारे में मजीद मालूम spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro पर दस्तियाब है इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटी वाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया